Ien mia bo patro, gi tre shatas a uh, prisorgi sian plantaron. Salutan al cio, ien i vodia via dio. Ho esos la anua tago de la nova iaro, do compreneble mi devas vesti tion per se investigado. Mi simple ne vol surmeti ce mison, do mi sidas citi e nude, kai mi simple vols ke vis ciu tion, porque vi povas clare vidition in via capo. Do nun mi vols paroli per la temo de citio filmo. Eble ciu in trian mi iras al kineo cun la edzino. Kai kiam ni iras al kineo, ni mi sposas ni ciam spectas uh, diversa in sed ciam esas interesa a Ni lo en in Do compare ni parolas la anglan per la perfecta accento. Do gesus per la Australia accento. Gesus la perfecta natura accento por la angla. Sed ciui el la filmui estas productitai en au usono en au uh, britio. Do tio signifas che la filmui havas strangan accenton, kiu ne estas normala, sed ni kiel australianoi kai afablai homoi uh, alcutimigis al strangetso de alie landanoi. Do kiam ni iras al la kineo, ni sidigas, kai ni spectas la filmon, uh, kai ofte la filmui estas bonai, ne tion bonai, vere ne gravas, tio ne estas la temo. Sed kiam mi estas estas tie kun mia edzino, ĝi sidas tuje apud mi kaj ĝi spektas la filmon kun mi. Kaj la filmo eble havas uh, usonan akcenton, ekzemple. Kaj ĝi bone komprenas la aŭstralian perfektan akcenton. Do mi kaj ĝi povas Perfecte interparoli sen probleme, sed ciam gi spectas la filmon, ciu estas el usono, productita en usono, gi havas usonan accenton, gi ne povas clare compreni <laughs> tion cio casas en la filmo, char la accento estas presca fremda por gi. Do ni sidas tie, cae ofte mi devas interpreti la anglan, la usonan anglan, al la australian anglan por gi, cae ciam amusas min, char mi sidas tie, tie silente kai mi flustras al gtl eble iu didas exemple kai mortigu gin kai tiam mi devas flustri per la perfecta bella sona australia accento kai morte gujin kai es so strange char sense mi simple ripetas tion on la aktoro diras sed mi diras gin per la australia accento mi mi nue pensas ke eble estas stranga afero de mia edzino eble gi simple ne al kutimigis sed ju play mi, mi parolas kun chinoi kiui lojas in australio des pli mi audas ke tio fakte estas ofta fenomeno ke Eh, tiwi chinui povas bone compreni la australian accenton se tutte ne povas compreni accento in el aliai de la mondo do minuns si volas chu tio o casas por aliai lingvoi do exemple eble franzoi en francio a eh, se ili parolas la franzan a eh, kiel duan lingvon chu ili bezonas iun kiu povus interpreti tion en la Parisan Francan, en la Canadan, uh, en la Canada Franca. Mi, mi ne scias. Simple esas interesa afero, che mi devas sidi tie, kai interpreti la tuta... Eh, ne vere esas interpreti. Mi simple devas ripeti la frasoin, sed per Australia accento. Do, essenze tio esas cio. Mi simple volas paroli per tio, char la alien tagon ni iris, kai ni spectis la novan filmon, uh, kio ginomijas. Ah, uh, Fek, mi just forgesas la nomon de la filmo. Temas pri gigantae, movigiantai urboi kiui consumas uh, alien aliaen urboin kai nutras sin tiel, kai Fakte mi tre juis la filmon. Kiam mi eltrovas la nomon, mi enmetas la nomon en subtexton ĉi tie porque vi povas uh, vidi la nomon. Uh, kai mi recommendes ke vi spektu tiun filmon, sed mi mi legis multa in articolo in qui diras che la filmo es stuta jesus ne reala comprenebla es ne reala filmo temas pri mondo qui ne ne existas au verishaina neniam espereble neniam neniam existas mi mi ne komprenas kiam vi idas tian filmon vi simple devas sidi tie kai tiam vi devas eh, pensi tiel mi scias ke ĉi tio ne estas ebla ne estas ebla meti tutan urbon sur um, raupo in kai kai tiel pu simple ne ebla sed fech aspectas moios, eh? Do, mi shatas tion. Mi simple nun balbutas, do, tio, tio esas cio. Se vi shatis citiun filmeton, vi si es vi deves fari, shatu gin, disconigu gin, um, farigiu nuda, kai abonu mian canalon, se vi ancora ne abonis, kai mi vidos vin cioin in la bronta filmo. Kai se vi ne estos tie, mi montaros al vi persone en via chambro, kio estas sub la ekrano.